沙包到底要挂多高？今天教一下你们啊。首先看上面，很多人挂铁链子，但我给你的建议是挂这种登山环儿。原因在于，你买这个链子或者结链子长度之前，你不知道它挂起来是一个什么感受，还有就是它晃动的幅度啊。有的沙袋晃动的幅度过大，是你打不了的，它像一个钟摆一样。 恨不得摆过来能把你场馆那个玻璃给打碎了，怎么办？所以我们建议你的是用登山环啊，有的时候感觉像试一下，两个登山环套起来怎么样？如果 OK 的话，两个；如果感觉不行，感觉太低了，OK 套三个。所以这样是你最方便的调节方式。登山环，它的高度，实际我认为这个沙袋呢，它还可以减掉一个登山环。比如说对我来讲，看一下。 那你挂多高？还有就是，除了上面的部分，还有下面的部分，这个沙袋到底跟我这个人多高？如果我想让它让我踢的最舒服的话，我相信它最主要的受力点可能大概是在这个点儿，可能会调高一些，大概要调高一些。点击加关注，私信我们报名 HBW 欧式泰拳线下教练资格培训，十二月七日杭州站和十二月十四日深圳站。把最中心的那个受力点，你最常打的那个位置，你希望打的那个位置，调到你下巴的高度，也就差不多。 往上挪一个登山环，往上调。然后呢，我可能想办法，像这个沙袋，重腿沙袋，我想办法让我的腿能踢得更高。我会把最底部的位置肯定是往上挪。这样的话呢，我让自己的中扫踢更高一些，然后要求自己高扫踢，再往高点去踢。重拳沙袋也是一样的，一样的方法，两个沙袋都一样。无论什么样的沙袋，你看一下它的晃动幅度是不是你满意的。 如果对你来讲这是 O K 的，那就 O K 了。如果你觉得晃动幅度太小，再加个环，我相信这个幅度已经够了。甚至像这个幅度，我可以觉得可以减一个环啊，可以减一个环。按我的身高来讲，如果这个沙袋选中心点打击点在哪，我相当于在这儿，往上减一个登山环，可能就是我的下边高度正好对的这个。 对这个打击的中心点，所以是我最舒服的位置，而且它这样晃动幅度会相对小一些，发电会容易些。当然也有朋友是什么，他场馆挂一个巨高的横梁，巨高的横梁，然后呢特别长那个链子下来，然后沙袋晃来晃去，晃得特别大。那样的情况下，即使在顶尖的高手都很难把组合打得非常连贯。而且如果挂得很高，沙袋又很轻，那沙袋会出现这样。 的晃动方式，OK，你可能就打不了了。好，感谢收看，下期见。